Wamiliki wa kumbi za starehe na madijei wametakiwa kufanyia uhakiki vyombo vyao vya kupigia muziki ili kuondokana na doria inayofanywa na Baraza la Sanaa, Sensa na Filamu Zanzibar. Naye mrajisi wa baraza hilo ameelezea lengo la kufanyika kwa doria hiyo ni kuwakamata madijei, wamiliki wa vyombo na maholi, jambo ambalo litawapa faida wasanii wa Zanzibar na Watanzania kiujumla kwa upande wa kiuchumi. Tumejitahidi kuendelea kuwapatia taaluma ili waendelee kutii sheria sheria, kanuni na miongozo mingine huifanya burudani kuwa ni sanaa yenye kulinda maadili, mila na desturi, lakini pia sanaa yenye burudani kwa jamii pamoja na washabiki. Hata hivyo, <clears throat> tumewataka wengi wao, naweza kusema ni wote, wafike ofisini kwetu siku ya Jumatatu, Baraza la Sanaa, saa tatu asubuhi kwa ajili ya maelekezo na taratibu, ili kuhakikisha wanatii na wanafuata sheria kama ambavyo inavyotakiwa. Uh, nitoe wito, tumeanza operation hizi na hizi operation ni endelevu. Kwa wale wote ambao wanafanya huduma ama biashara ya sanaa katika maeneo mbalimbali iwe ndani ya jamii kupitia ngazi ya shehia, washirikiane vizuri na, na, na, na masheha, lakini pia wale ambao wanafanya katika maholi washirikiane na wamiliki wa maholi na wana, wenye, wenye maholi tunawataka mara moja kuhakikisha maholi yao yanatii, manake yanakata leseni ili kuhakikisha kila holi lina leseni ili kuondosha athari ambayo inaweza kutokea katika operation hizi. Halikadhalika baa na maeneo mengine yote ya starehe kama mahoteli, mikahawa uh, na kumbi nyingine kadha wa kadha zinatakiwa zikate leseni. Vikundi ama uh, wasanii ambao wanaalikwa kwa ama wanakodiwa katika maeneo mbalimbali yakiwemo haya maholi, mabaa, vile vile nao nawasihi wenye mabaa, wenye ma, ma, mahoteli, wenye makumbi ya starehe wakague, waulizane, e bwana umesajiliwa? E bwana una leseni? Nionyeshe. Kila mmoja jirizishe kwa namna yake, ili kuhakikisha sisi tunapopita katika operation zetu, basi kila kitu kiko vizuri kwa mujibu wa miongozo. Lakini la mwisho ni kwamba tutaendelea kuchukua hatua pale ambapo kasoro zinajitokeza. Kwa upande wa madijei waliopitiwa na doria hiyo na kukutwa na makosa, wameliomba baraza hilo liendelee na operesheni hiyo, jambo ambalo litaleta faida kwa upande wao na wanamuziki. Ujio wenu kuja hapa kuzima mziki umeniathiri kimtindo, kwa sababu niko na teja yangu, niko kwenye klabu yangu napiga tu mziki, lakini siwezi kuwalaumu wala siwezi kuona nyinyi wabaya, kwa sababu nyewe mpo katika kazi yenu na mnate, mnachofanya mnatetea haki za wasanii wote Tanzania na Zanzibar kwa ujumla. Ingawa mmekuja hapa hamjatupa taarifa, tumeshtukizia, eh, mmechukua eh, baadhi ya vitu labda mixer na kompyuta, ni haki yenu na mimi ninapenda kwamba tokeo lilotokea hapa na sehemu nyingine, klabu nyingine zote wajifunze. Doria hiyo iliyoanza kwa wilaya ya Mjini na kufanikiwa kupitia maholi, harusi na mabaa yaliyotumika kwa siku hiyo na kukutwa na makosa, doria hiyo itakuwa ni endelevu kwa wilaya nyingine. Nikiripoti Zulfa Silima, TFTV.